اللي تحت الفيديو اللي موجود في اليوتيوب الموضوع يا جماعة سهل جدا وبسيط اول حاجة بعملها ان انا بفتح استوديو اليوتيوب وبختار اي فيديو انا عايزة اعمل عليه علامة اللوجو مثلا زي الفيديو دي وبدوس على القلم فوق وطبعا بكتب في الوصف اول حاجة شباك ولحظة ما باخدش مسافة خلي ما مفيش اي مسافة وبعد كده بنزل بالشرطة من تحت وبعد كده طرد مفيش مسافات اهو بدل المسافة بعمل الشرطة اللي تحت دي وبعد كده شرطة من تحت سما وشرطة من تحت المصري تمام وبعمل حفظ دلوقتي هشغل الفيديو إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك ظهر معايا لحظة طرد سما المصري وبكده احنا عملنا علامة الشباك عشان يوصل لكم كل جديد كان معاكم رانيا من قناة روني ورودي ما تنسوش التفاعل معانا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس وتعليقاتكم عشان يوصلكم كل جديد لو حابين اي حاجة جديدة احنا تحت امركم مع السلامة